Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу манайхаа. 60-тай, 40-тэй хоёр бүсгүй маань арьс арчилгаан дээр яаж анхаарах талаар мэдээллийг та бүхэндээ хамтдаа хуваалцгаална. Миний хувьд бол ингээд жоохон борлсон байна. Жоохон өсөө толгорч байна. Арьс жоохон суларч байна. Бааз зэргийн хуурашд яваад байна. За миний хувьд ч гэсэн одоо та бүхэн маань харж байгаа миний арьс ер нь нилээн одоо үрчлээ үүсэт эхэлсэн байгаа. За яг энэ хэсгээр маань бас ингээ нөхцөлттэй болоод эхэлсэн. Хүчлээнүүд бол одоо энэ хүмсэг хооронд нүдний энэ доотлолт за энэ жавжны нэгээр те ингээ үрчлээнүүд бол ингээ үүсэж жоохон унжилт өгөөд эхэлсэн байна. За ахаад э, ерөнхийдөө бас жоохон арьс маань нэлээд хуур ашиглалттай. Нөө Монголын маань уур амьсгал маань нэлээд хуураа ширүүн болохоор бид эдийн арьс нэлээд хуур ашиглалттай байгаа. Тэгэхээр эндээ тааруулаад одоо бид эд өөрсдийнхөө нөгөө нэг эмзэг асуудал одоо юугийн асуудалтай тий арьсныхаа асуудалтай хэсгүүд дээрээ мэрэгжлийн хүнээсээ одоо зөвлөгөө авах гэж ирсэн байна л да. Ээж дээрэн флаг үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе дээр өнөөдөр өөртөө хайр тарчилгаан дээр анхаарах болсон байгаа. За би тэр багшаасаа даалгавар авсан. Ямар ямар бүтээгдэхүүн авчрах ёстой, өөрийн чинь арьсанд ямар ямар тэр сонголтоо хийгээд худалдаа авалтаа хийгээд бүтээгдэхүүнүүдээ ингээд зохицуурн сэлээр наваад ирэх гэсэн худалдаа авалтаа одоо бүгд явчих хэвээр. Өөрснийхөө арьсанд бас эко химийн нэмэлт бүтээгдэхүүнгүү эко тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг ерөнхийдөө судлаа гэж бодсон. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн зардаг зөндөө олон дэлгүүрүүд байгаа. Гэхдээ тэр дэлгүүрүүдээс судалж агаад өөрснийхөө арьсанд бас эко химийн нэмэлт бүтээгдэхүүнгүү эко тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг ерөнхийдөө судлаа гэж бодсон. Тэгээд нэлээд одоо ингээд гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн пэйжийг одоо судалж байна. Вокзалаас 10 дугаар хонол руу явах замд Hermes төв байдаг. Тэрний замын эсрэг талд нь 29 дугаар байр гэж байгаа. Тэрний хоёр татд. Багшаан даалгаврыг харуулаарай. Ингэж өгсөн баг. 60 40 нас. Цэвэрлэе. Юу надад ард арчилгааны гэдэг юм бэ? Эний юм. Багшийн маань өгсөн даалгавар тэгэхээр яаж юм. За эхлээд бол та өөрөө эхлэх үү? Эсвэл ээж эхлэх үү? За. За жаахан настай. Надад хорыг адилхан үстэй. Аа. Бүтэц төрөлөө ингэж сонгоод ирэх гэсэн ингэшүүлсэн дагуулж байгаа. Танд гэвэл манайд таарах бүтээтгүн гэвэл ер нь бол өршчээний эсрэг бүтээтгүн байна. За. За. Аа за энд болохоор Дамаскийн сарны ханд буюу одоо цэвэршүүлсэн усны оронд Дамаскийн сарны ханд орсон ийм бүтээтгүн байгаа. Цэвэр байгалийн гаралтай гэдгээр айгүй давуу талтай ингээд юу айгүй хөнгөн бөгөөд насны хязгаарлал заагаагүй үгс заагаагүй а жоохон хөвчснээ тасны одоо охиндоо хамтсандээ ашиглаж болно нөхөртөө хамтсандээ ашиглаж болно ийм бүтээгдэхүүн байгаа а давхар гэх юм бол одоо тижэл өгдөг жожо ойл айлж хуур ашигтай байгаа жоохон сулралт байгаа чиний арьстай юу арьсаар арьстай тайлбарлах хэрэгтэй юм тий арьс хуур ашигтай амархан болов тий мөсөө толгой хүмүүсч хэлдэг шүү дээ ингээд одоо юм юм гэсэн үг Тэгтээ гэдэг. Юу ч бодаагүй явж боддоггүй. Гоё шүү дээ цайлгаа соглоглоо юм сонгоно гэж бодлоо. Гэтэ ер нь бол та бол нэлээд арьсан арчилдаг хүн юм шиг байна те. Аа тий ер нь тодорхой хэмжээгээр арчилдаг. Гэтэ яг нөгөө өдөр болгоныхаа дарааллаас ч юм уу те угаалтаас буруу эсвэл буруу бүтээгдэхүүн хэрэглэснээс шалтгаалаад ер нь бол арьс бол өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та одоо хитрхийн хуурай шат ч юм уу те эмзэг болох гэдэг бол танд бол жоо жоо боолыг бол санал болгоё. Ахаа За энэ маань яадаг вэ гэхээр жожобо ойлын цэвэр үр байгаа. Тэр цэвэр үрийг хүүтэн нөхцөлт өндөр даралтаа шахаж авч цэвэр тосын гаргаж авсан байгаа. Өөр ямар ч хөл зураагүй. Тэр чигээрээ тос. Тэр энийг дээдлийн сетэндээ тонер дээр юм уу эсвэл эссенц дээрээ нэг хоёр туслаар ингэж давхар хэрглэж болдог. Тэгэхээр аягүй сан чийшлэг өгдөг. Ганцхан энэ бүтээгдэхүүнийг юу аахгүй нүүрэндээ төрөхгүй та одоо үсээ угаахтаа шампондоо нэг төслийг хийгээд угааж болно. Тэгэхээр нөгөө амжруулагч бол шаардлагагүй. Би бас нөгөө угаасны дараа нэг ингээ хуурашаад идэв штэ. Тэрний орондоо би угаагчин дээр бас нэг хоёр туслыг хийгээд өгөх нь хуурашгүй. Ер нь надад туслаар хэрэглэдэг. Тийм туслаар хэрэглэдэг. Витамин C дээр тасан цэвэрлэгч. Аа тэгээд давхар бас 100% байгалийн гаралтай буюу бас л өндөр даралтаар шахаж гаргаж авсан. Давхар цайруулдаг. Цайруулна ганцаар үлдвэх чинь. Цэтэй гэхээр та санаа зовтгүй энэ үртэний эсрэг сэт маань давхар чигшүүлэгчтэйгээ давхар цайруулах бүтээгдэхүүн хамтдаа орцсон байдаг. Таны хувьд бол яг юу хуурай арьстай. Одоо хуурай эмзэг болох гэдэг танд бол 5.5 аюу зүгээр. Энэ болохоор айгүй эмзэг арьстай үнд зориулагдсан байхгүй юу? Одоо ингээд нүүр угаасны дараа ингээл амар хуурай шүү дээ татлаадаг тэгэхгүй. Аа Жон хөвгчсэнд ашиглаж болдог. Манай бүх бүтээгдэхүүнүүд ер нь бол юу байдгүй насны хязгаарл заагаагүй. Одоо арсыг эрүүлжүүлж, эмчилж авдаг юм бүтээгдэхүүн байна. Ер нь л э, зөвлөхөд бол заавалчгүй үнтэй гэхгүйгээр те одоо ер нь бол орчин маш их химийн бодис байна. Хүний нүдэнд үзэгдэхгүй. Тэгэхээр бид нэр давхар яагаад дахиад гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүнээс дахиад яга хийм юм найрлага авна гэж. Тэгээд энэ юунууд энэ дээр нь тавиад бай. За урчлагаанууд нь байгаа юм байна тийм үү? Эндээс би авчл болно шүү дээ. За нэг юм сонгоцсон. Чи юм авчих юм гэдэг. Аа тийм энэ чи яа миний юмнууд энэ дээр ингээд Эс өнгөрөх зүгээр хээ явах нэ. Таны сэтний чи маск юм аа. Тусдаа яг энэ гурван маск нэ. За ээж тооцоо нэг surprise. За танд юу вэ? Та одоо 40-тэй тийм 40-тэй. А ирсний үед бол ер нь нэлээд хураа байгаа. Тийм ээ. Одоо энэ нөгөө бодог шингээг байгаа. Нөгөө борлцсан. <laughs> Тэр нэлээд хураа шилтаа. А дээр бас нэлээд хүчилт үүсэж байгаа. Тийм аа. Холимгч эхэлж байгаа маань арьсан. Аа нөхцөлт үүсгэр тийм. Тийм. Ер нь бол нөхцөл одоо ингээд аюу гоё арьсаа өөрнөө өөртөө тодорхойлцдаг аюу гоё зүйл өгөхгүй. Аа нөхцөлтэй хэсэг чинь тослогтой. Аа за. Хуурашаад байгаа хэсэг чинь одоо цагаан батгах ч юм уу эсвэл ингээд захлаатаад байгаа газар чинь хуурай. Тэгэхээр ер нь бол нүрээ ингээд толинд аюусаа харж байгаад нөхцөлт ихсээд байвал тэ. За миний ингээд арсны пласт хэмжүүрчгээр болж шүү. Тэ. Арсны пласт хэмжүүрчгээр болж юм. Тэгэхээр би одоо холмог арстай болж ирж байна. Холмог арстай болоод ирэхээр яг нэг эмзэг мэдрэмтгий арстай болоод юм хүлээж авч чадхаар хөвөлждөг. Тэрнээс сэргийлээд ер нь бол Арсны талаас тэмжиржүүлэх бүтээгдэхүүн дүртэй санал болгоо. Цэвэршээс усныхоо оронд усны ус 75%-ийг багтаасан. Аха. Ер нь цэвэршээс ус маань гой сохны бүтээгдэхүүнд ер нь 70-аас юм уу 80%-ийг эзэлдэг бол энд болохоор тэр чигээрээ усны усны ус. Усны ус нь одоо яадгүй гэхээр амар их чигшлийг хадгалж авч чаддаг. Өөрө тэр чигээрээ усан бүтээг, усан Тэгэхээр давхар өөр өөрийгөө хамгаалах зорилготойгоор бүрхүүл үүсгэдэггүй шингэнээр. Тэгэхээр таны арсыг гэсэнтэй адилхан хамгаалах зорилгоор бүрхүүл үүсгэнэ гэсэн үг. Арсны планц тэмдэржүүлдэг болохоор та одоо холимог арстай болох гэдэг бол арс эхлээд арсных планцыг тэмдэржүүлээд тэгээд ахвар ер нь бол яг л толгор болж эхэлнэ л гэсэн. Дээрээс нь чигшлэг аюулсаа удаан хамгаалдаг, хадгалж чаддаг. Аа давхар одоо би танд одоо цайрах шаардлагатай. <laughs> Ер нь бол тэр за энэ нь болохоор цэвэр витамин. Аа за. Витамин С тий. Витамин С аа. Ох ойлуудыг давхар дандаа нэмэлтээр ашигладаг бүтээгдэхүүн дээрээ та одоо сүн шингэн дээр ч юм уу тоник дээрээ тусааж хийшээсэн. Дангаар нэг юм шүү дээ. Дангаар нэг гэр энэ чинь тэр чигээрээ охиуд яг байглаараа шууд 100% гараад ирсэн болохоор зарим нэг одоо хүмүүс ч юм уу эсвэл таньшиг одоо холмиг арьстай болох гэдэг хүмүүст хурц удаадаа гэхэд бол нэг л тослоор нэг л тослонд айгүй хангалттай. Одоо миний нүрэнд нэг тослоор дамжиж та юм жижигхэн нүрт дамжиж танд барыг хаал тосол болгох. <laughs> Энэгээр сайхан масаалж жагаад цэвэрлэж усаар угаацсныхаа дараа нүр араас нь заавч цэвэрлэгч хөөсөр угаахгүйгээр араас нь бүтээгдэхүүн төрөхгүйгээр шууд унтчихвал. Аа за тэжээл өгдгөөс гадна гүнээсээ цэвэрлж өгдөг болохоор заавалжгүй бүтээгдэхүүн гэдэг шаардлага байна. Тийм ер нь бол гэтээ энийг бол э, тэгэж амар олон удаа тэгж өдөр болгон бол ашиглахгүй юм шүү. 7 хоногт 2-оос 3 удаа. Өдөр болгон ашиглахын тулд та нүгээр сайхан нүүрнийхээ будгийг ялангуудаа араас нь хөөсөн цэвэрлэгч хийшээ шаардлагатай. Харин 7 хоногт нэг удаа ч юм амжихгүй үедээ эсвэл нэг амар ядраал нэг будагтайгаа ингиж гэлээд шүү дээ. Тэр үедээ ер нь л шууд ашиглаа болчихж болно. Таймгийн бол одоо бас юм. Э, Басан цэвэрлэгч байгаа. Тийм ээ. Бас э, цэвэр байхлан гаралтай. Аха. Саяны нуус усны чи юутай адилхан мэн тий? Тий. Ер нь бол адилхан. Бүгдээр адилхан мэн. Аа. Нэрүүд явчихсан. Адилхан бүгдээ бид рүү энийг харж удаа яг хүсдэг шүүс орсон орсон гэхэл 80 гарч удаа ингээд энэ болохоор айгүй хөөсөрдөг хөөсөн гэхдээ ингээд энэ мэтчлэн зөндөө мэдээллийг өнрөө өгчээж хоёр авсан бас давхар хичээл залгацсан оройтой хэдүүлэх гоё ингээд арсаа 100% бүрэн гүйцэд цэвэрлчих юм бол араас нь ингээд яг бүтээтгүний дараалаар нь хэрэглээд унтлаа өглөөр тусаад давхар ахиж хөөсөрд угаах шаардлага гарна. Яг бол гадаа орчноос илүү гэр орчин хамаагүй цэвэрхэн А гэхдээ хамгийн сүүлд энэ бүтээгдэхүүн төрхөд байна гэдэг чинь таны нүрэн дээр бүрхүүл үүссэн байгаа гэсэн үг хамааралтай. Тэгэхээр тэрнийгээрээ шууд хөөсөн цэвэрчээр угаах юм бол арьс шууд арьс нь онгооч. Тэгээд давхар ахаад энэ бүтээгдэхүүнүүдэд түрхэхэд таны арьс очир. Тэгэхээр өглөөний арчилгаа нас илүү оройн арчилгаа нь маш аюул чухал, цэвэрлэг нь маш чухал. Тэгээ өглөөр тосгороо шууд хөөсөн цэвэрлэгчээр угаадаг хүмүүс байдаг. Тэгээд нөгөө тий болохгүй шүү бид нар ч орой байгаа ч өглөө дахиад харин тий тэгэж болохгүй болсон. Тэгэхээр нөгөө нэг 1000 тийм үү үнтэй үнхээрийн чанартай бүтээгдэхүүн байлаа гэхэд өглөөр босоо та өөрөө хөөсөн цэвэрлж яваадах юм бол арьсвал ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй улам муудна, улам хуурашна, үрчлэгдэнэ гэдэг тийм зүйл байдаг. Тэгээс халан бүлээ усаар бас ингэж хүмүүс ч одоо шууд мөсөөр арчдаг ч юм уу, хөөтөн юм ба шууд угаадаг тэгж болдгоо арьс бол маш нэмгэн байдаг. Гурван давхаргатай байдаг арьс. Ер нь бол өөхөн давхарга сувцсан давхарга өнгөн давхар гэдэг юм гурван давхаргатай байдаг болохоор өөхөн давхаргалуу хүүтэй юм гинт очичоор чочорт үүсдэг. Тэр өөхөнд ер нь бол хүүтэй юм очичоор зартал үүсдэг. Аа тийм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өглөөдөө зарталт үүссэн арьс юм гоё ингээд толгор яваад байдаг. Оройн зарталт нь алга болохоор сул байгаад гинт дуушгаа Тэгээд яваа яваандаа ер нь бол маш үржилтэй систем болон өсөө тол барьсыг ер нь бол дандаа нэмгэрүүлдэг ганц том шалтгаан өглөөр босоод шууд хүүтэй нүдэнд өргөдөг. Тэр угаах дараа хүртэл үү. Манай эмэгтэй өөрөх найрсан амар гоё юм шүү дээ. Амар гоё ярьсан. Гоё гэрэл цэцрал аль бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэгэлдэг вэ? Би бол өөрснийхөө ногоос идэг жожо боёлтой э, классик баалантай болон 5.5 хэмжээтэй шилдэг. Тэгээ ямар крем амар гоё ярагдсан тий. Би крем пудр пудр үү? Аа ашигладаг кюшн ч юм уу. Тийм хүн хүн бодох аюу дуртай. Аа тэгээд яг ингээд яалт чи өдөр бол үнтэй харилцдаг болохоор ингээд бодгоо байгаад байх боломжгүй болохоор бас баг зэрэг юм бодох шаардлагатай байдаг. Тэгээд будгийн арилга бол Гай полис ярьсан юм тий. Полис. Стага ярьсан юм байна. Япон улсад PS арчилгааны нэмж аа системч. Аа гол тах нэмж тийм үү? Аа За. Та э, эхний байдлаар одоо ингээ өөрсдөө үзээд дэвтэмдээ хараад за ерөнхийдөө ингээ дараалсан мэдчихэв нөө. Эсвэл яг одоо аль нэг аль үед яаж шийдэх юм мэдэхгүй байна уу? дараалал өмнө хилүүлж авсан шүү дээ. Тэгсэн юм одоо марцсан уу яасан гэж байна. Гайг баха. Гайг баха. Йоо, багшаа энэ хоёроос шалгалт аваарай дараа. Яат гинэж. Багшаас өмнө өөрийнхөө мэддэг мэдлэгийг хэлдэг за. За сайн бацгаана уу? Би makeup artist Баяр Заяа байна. Аа тодруулж хэлэхэд гэх юм бол миний хувьд бол яг одоо арьс судлалын эмч гэдэг ч юм уу мэрэгжлийн хүн бол биш. Гэхдээ миний мекап гэдэг одоо нүүр бодлолтой маань арьс гэдэг зүйл маань зайлшгүй холбоотой учраас өдөр тутмын эмэгтэй хүн болгон ямар зөв дараалтаагаар яаж цэвэрлэж, яаж арчлах ёстой байдаг вэ гэдгийг зайлшгүй мэдэх шаардлагатай байдаг учраас тэрнээр үндэслээд эмэгтэй хүн болгоны одоо мэдчих ёстой зүйлсийг нөгөө өөртөө бас зааж тайлбарлаж өгөхөр болсон байгаа шүү. Химийн нөгөө нэмэлт бүтээгт ороогүй хим гэсэн аа сайхны ааха. Басны онцлогтэй гэсэн байна. Тийм. Хоёулын хувьд бол ерөнхийдөө угаасаа 60-аас та учраас ерөнхийдөө дандаа юм арсны өнгө сэргээ, хүчлээ багасгах арс чанар. Ер нь бол хөвшилтийн эсрэг бүтээгдэхүүнүүдээ төлхөө одоо юм хэлсэн дээр хэрэглэдэг гэсэн. А гэхдээ хөвшилтийн эсрэг бүтээгдэхүүнүүд дээр хамгийн түрүүнд яг жишээлх бүтээгдэхүүн сонгосон юм бас зүг байна. Тэгэхээр хоёлаа арсныхаа асуудлуудаас одоо хамгийн чухал шаардлагатайгаас эхлээд бас арчилж явж болно гэсэн. Тэгэхээр хоёуланд надад хамгийн түрүүнд арьсч нь хуурайж гэсэн бол хангалттай сайхан чийгээ өгснөхийн дараагаар эргээд арьсаа чангалах дараа дараагийн шатны бүтээгдэхүүнүүдээр бас хамгаалж болно гэсэн. Тэгээ ерөнхийдөө ерөөсөө одоо энгийн арьстай, хуурай арьстай, холимог арьстай гэх маш олон төрлийн одоо арьснууд байдаг. А бүх ямар ч арьстай байсан гэсэн хүний арьсанд ерөөсөө хамгийн чухал номер нэгддэг бүх зүйл бол яг чигшил гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр бид нар дотроосоо болон гаднаасаа арьс маань чигшилтэй байж иж тэрнийхаа дараа дараагийнхаа одоо үйлчлэгээнүүдийг ер нь бол авах бүтээгдэхүүнүүдэд бас сонгож хэрэглэж болно гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол одоо жишээлбэл Монгол охтуудын, Монгол бүсгүүчүүдийн бас нэг алддаг арьс ашиглааны амд дээр алдаг зүйл нь хэмэл тослог арьстай. Миний арьс өөрөө тослог ялгаруулад идэг. Тэгэхээр би одоо тос төрөхдөггүй гэдэг ч юм уу тий. Аа тийм маш том алдаа гаргадаг. Гэтэл тослог арьс маань хүртэл өөрөө чигшил дутж идэг тий. Хичнээн тэр тос ялгаруулад байгаа боловч чигшил гэдэг зүйл маш хэрэгтэй байдаг. Араас нь уунж болно. За төмөр. За мөс. За мистэд за мистэд болно гэдэг тос Ерөнхийдөө бид нар арьс арчилгааг хоёр бүлэгт хувааж үзэж байгаа. За эхнийх нь болохоор цэвэрлэгээний бүлэг, нөгөөх нь болохоор арчилгааны сан гэдэг. Арьсаа 100% цэвэрлжиж дараа дараагийн төрж байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань үр дүнгээ өгдөг гэсэн. Орой орж ирнүүдээ бодгтой нүрээ одоо шууд угаадаг ч юм уу тийм. Тэгээд тол нь харагдах байдлаар ерөнхийдөө бодгийг арилжингууд нүрөө цэвэрлэх идэвхжлээ гэсэн юм. Гэтэл яг арсны маань гүнд хурдл гэдэг зүйл нь байж байгаа юм. Тийм болохоор бид нар цэвэрлэгээний шатналт гэхэд дараа хэмжүүр нь бол 3-5 төрлийн бүтээгдэхүүн ихтэй өнгөлтөнд шууд байх шаардлагатай. За мэдээ зарим бүтээгдэхүүнийг бол 7 дахь нэгээс 2 удаа буюу одоо гоожуулагч гэх юм те тийм зарлцтай байна. Суурь маань бүрэн гүйцэд цэвэрлэгдээгүй байхад хичнээн одоо үнэтэй, чанартай, сайн бүтээгдэхүүнүүдийг ара араас нь хэрэглэхээ гэхэд үр дүн маань бас 100% үр дүн өгөхгүй байна шүү дээ. Тийм болохоор бид нар арьсаа марсан цэвэрлэх ёстой байна. За хамгийн түрүүнд яг биднэрт байх шаардлагатай бүтээгдэхүүн маань яг тасан цэвэрлэх байна. Будгийг болон арсан дээр тогтсон нэг бохирдлыг маш сайн задгалж эргээд одоо цэвэрлэгийг одоо сайн хийж өгдөг гэсэн. Одоо магадгүй бид нар усны хамгаалалттай контор, усны хамгаалалттай сормосны будаг, за мат уруулын будаг гэдэг ч юм юм тогтц сайтай будаг хэрэглэж нэмрэг утсан байлаа. За тэгээд тэрийгээ бид нар одоо магадгүй шууд угаах юм бол яг үнгэл зууралдаал, зумбааралдаал нэг дутуу үлдээд идэг тийм үү? Ерөөсө задарч өгдөггүй гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нар тусан цэвэрлэгээ гэдэг зүйлээр тэр бүх одоо арилахгүй байгаа бүхнийг сайн зарлаад тэгээд эхнийхээ одоо арсны гадаргууд ирэх бүх цэвэрлэгээ хийж наа гэсэн. За энэний дараагаар бид нар нэмэлтээр угааж болж байна. Гэлэн угаагч байдаг, хөөсөн угаагч байдаг тий. Одоо тэр маань бидний арсны онцлог тохирсон бас байж болно. За энэ дараагаар бид нарт дээр нэмэлтээр дахиад одоо сүүлийн усан цэвэрлэгч гэдэг зүйл бас байдаг болсон. За усан цэвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг бид нар одоо нүрээ угаахын оронд ч юм уу өглөөний арс ашиглаараа бас хэрэгжилж болно. Эсвэл бохирдол ихтэй байх юм бол угаасны хараас ч гэсэн дахиж хэрэглэх боломжтой. Хоёр янзын бүтцтэй байгаа даа. Нэг нь болохоор илүү одоо мейкапыг буюу бодгийг арилгах чадвартай тий. Одоо шууд бодгийг арилгах гэж байна. А нөгөөх нь болохоор яг бодог арилгах чадваргүй зөвхөн гүн За ингээд дараагийн арсар цэвэрлэгийн дээр манд байх шаардлагатай зүйл хэмээл гуйжуулагч гэдэг зүйл. Гэхдээ мэдээж бид нар гуйжуулагч бол өдөр болгон хэрэглэхгүй 7 нот нэгээс 2 удаа гэсэн заалт. За манай хоёрын хувьд хэм бол одоо гуйжуулагч манд дотроос 2 янз байгаа. Scrub болон peeling gel гэдэг. За манай хоёрын насны хувьд болохоор ер нь бол peeling gel-ийг илүү сонгож хэрэглэв. Scrap бас үү? Тийм. Ягаад гэхээр энэ хоёрыгоо харьцуулаад үзэх юм бол scrap гэдэг маань арай илүү том ширхэгтэй, арсыг одоо урах магадлалтай, scrap-ны дараа арсыг одоо жоохон улаалгаж жимзэгшүүлдэг ч юм уу тийм хувир ашуулдаг. За film gel маань болоод ирэхээр бүр илүү нарийнхан ширхэгтэй, За арснэр ерөөсөө тэмцэн мэдрүүлдэггүй маш зөөлөн бүтцтэйдэг байна. Тийм болохоор одоо манай өрийн хувьд болохоор арсаа ойлгох тэгж уурж гэмтээхгүй маш зөөлөн одоо гомжлогч ярилэндээ тэгэхээр пилэгжэл гэдэг бүтээгдэхүүн бас заах шаардлагатай байна. За ингээд сүүлд нь болохоор бид нарт төнөр за дийлэн хүмүүсээс тоник гэдгээр нь мэддэг тийм орос хэлээр за төнөр гэдэг бүтээгдэхүүн маань одоо бидний арсан дээр байгаа эцсийн бохирдлыг цэвэрлээд За тэгээд дараагийн бүтээгтүүнүүдийг бид нар арсан дээрээ түрхэхэд бэлдэж арсыг манд хүлээж авахт нь бэлдэж өгдөг юм үйлчлэгтэй бүтээгтүүн. Гэхдээ мэдээж бид нар тавруулангийн өдрө олон хэрэглээд авахгүй тухайынхаа утсан будаагүй арсныхаа онцлогоос одоо шалтгаалаад Тэ одоо ийм олон бүтээгдэхүүнийг өдөр болго ингээ те заримдаа залах өөр нь ядар нь одоо яах юм бэ гэдэг ч юм. Тэр бид нар гол нь тэрийгэ арьсныхаа онцлог тохируулаад буцан удаагүй хэр бохирдолтой байгаагаасаа гээд гих мэдчлэн шалтгаалаад зүгээр ээлжлэх хэрэгтэй гэсэн. За арчилгааны хэсгийнхаа бүтээгдэхүүнүүдийг та нар ерөнхийдөө ингээд ойлгочих жолно шингэн төлөвөөсөө хоошоо бүтгэн төлөв явна тий. Одоо тэгэхээр жишээлбэл эссенц байлаа гэхэд эссенц чинь өөрөө нэг юм тунгалаг өнгөтэй гэхсээр нэ жоохон юм зунгаарлсан. Одоо хамгийн сүүлийн нүүрний тусмаг хамгийн өвтгөн тий. Тэгэхээр хоошоо серум ампл гэдэг ингээ баг багаар дөрөөд дөрөөд тэр ерөнхийдөө та нар бас дараалыг мэдгүй байгаа бол шингэн төлөвөөс нь дөрүүлэх юм байна гэд ойлгож болж байна тий. За бид нар эхлээд За эссенснээсээ эхлээд үхлээ. За дараагийн бүтээгдэхүүн маань лошн болоод ирлээ. За энэ дараагийн бүтээгдэхүүн маань болоод ирэхээр за серум ампул гэдэг бүтээгдэхүүн байж болж байна. Илүү нөгөө орц найдлагын хувьд ч гэсэн илүү сайжаад бидний арсны бүр бүнээс нь эрчимтэй цайруулах ч юм уу, эрчимтэй чигшүүлэх, эрчимтэй одоо арс чангалах гэдэг ч юм уу, эрчимтэй эмчилгээ үзүүлэхээр зориулсан серум ампул маань болохоор энэ дараагаар болохоор зохины тас За тэгээд хамгийн сүүлд нүүрний цэцэрлэгэн дээр нэмэлтээр болохоор шийд маск гэдэг бас зүйл байгаа тийм тийм. Тэр магадгүй өнөөдөр нэг чухал үйл ажиллагаатай байлаа гэхэд за жоохон арьсман би дутуу нойртой хамт жоохон арьсман ядарсан байна. Маш хурдан хугацаанд сэргээ сэргээ гэх юм бол шийд маск гэдэг тусламжтайгаар арьсаа яг нүдэн дээр шууд харагдах боломжтойгоор үр дүнгээ үзэж болох юм шүү дээ. шүн ингээд юм ингээд угаацсан. Уураач гэж угаацсан. За, хэрэгч маань гэдэг юм байна. Энэ авто курсын зөвлөсөн юм байна. За, энэний дараа нөгөө тоник маань байж болно. За, тоникийн дараа мист гэж болно. Тэгээд энэ гэж болно. За, тэгээд энэ хоорондоо хүмүүсийн дараа энэ нөгөө аам аам орж ирээд бас орж ирээд нэг бас За энэ мэдчлэн ээж болон өнрөгч хоёр өөрсдийнхөө ойлгосон, сурсан мэдсэн зүйлээ эргээд багштай шалгалт өгсөн. Тэгээ энэ дээр болохоор өнрөө өгч нэлээд бүдрэнгээ алдсан. А ээж бол маш сайн ойлгосон байсан. Тэгээ ерөнхийдөө ээжийн өмнөх арчилгааны гэсэн харьцангуй одоо зөв дараалтай зөв арчилдаг байсан юм байлээ. Харин өнрөө өгчийн хувьд болохоор өнрөө өгч арьсан маш буруу арчилдаг байсан байлээ. Тэгээ тийм учраас өглөөдөө маш их савандаж угаадаг, оройдоо савандаж угаадаг гэх мэтлийн буруу арчилгаанаас арьсан маш их хураашдаг гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээ цаашдаа ер нь яаж зөв арчлах хэрэгтэй гэдэг маш сайн ойлгож авсан. Тэгээ бичлэгээ хийж байгаа явцдаа би бас маш сайн ойлголтуудыг авсан. Ган дараалалар нүрээ арьсан арчлангууд өглөө босоход нүур маш сайхан амарсан байдгийн байна. Будхад суур нь бэлтцтэй сайхан болсон байдгийн минь арьс ихгүй лийсэн. Үнэхээр их одоо өөр болдгийм байлээ. Тийм учраас та бүхэн маань бас ингэж арьсан арчилж үзээрэй бүтээгдэхүүн хэрэглэнийхээ үр дүн ярих гэж сууж шүү дээ. Хэд хоног юм бэ? 7. Яг 7 хоног юм дээ. Яг 7 хоног. Тэгээд төлөвлөлт 7 хоног шүү. Ерөөсөө эхний өдөр оройноос эхлэл цэвэрлэгээ хийгээл Тэгэл маска тавиал. Яг нэг заарахад тий яг заарахад дагуу хийгээд өглөө усахталтай айгүй гоё гэлтэлтэх налмаар шүү дээ. Нөх гоё ингээл юм гэхэд тэгэл өглөө өлний хайхтар арчилгааг байгаа шүү дээ. Тоникоор арчаал өглөөтнийх олон юм хэрэглэхгүй бэл. Бид нар ч нэг мэдгүй өглөөд баах юм бас давхар шавчдаг шүү дээ. Тус юм надаа. Тэгэл наранд хэтэлцүүлээ. Тэгэхээр орой бүх юма хэрэглээд тэгээ яг дарааллаараа. Сэтгэл хангамж 100% байна. Thank